Kaunda kutokea Zambia, pigaji wa pasi ni Clatous Chama, zinajibiwa na kijana kutoka kwa Kwame Nkuruma, Augustin Okra. Ni moja bila, Simba anatangulia kwenye mchezo. Acha tuone mambo atakuwaje. kwake bwana Shomari. Azizi Ki anamwekea Priscilla Kisinda. Kisinda yuko na mali, weka mpira umekwenda nje, goal kick. On target tatu, Yanga wanashindwa kutumia nafasi. Simba moja tu na imejibu. Agustin Okra anamfundisha Tuisila Kisinda ni namna gani watu wanacheka na nyavu. Nyota wa zamani wa Bechim United aliwahi kuitumikia pia Asante Kotoko, bila kusahau Ilalo Mdumani ambapo Yanga wametoka kulia hivi juzi. Stefano Azizi sasa anamwekea sasa Tuisila Kisinda, inaweka cross kumtafuta Mayele. Isro Patrick Mwenda anaondosha mpira ule na umeeleza Al Hilal alikocheza Okrak shacheza pia, bao linafungwa hapa, moja kati ya friki kibora kabisa alichowahi kufungwa na Bernard Morrison akiwa Yanga katika eneo linalofanana na hilo. Leo ni Stefane Sisiki, wananchi wanachangamka kwelikweli wananchi wanafurahi wakisawazisha bao kwa utata kwelikweli. Huu ni ukatili amefanya Stefano Yasisiki. Aishi Manula angefika pale kwa namna gani? Tazama hii James Samuel, utata utata, bao halina bambamba. Wao Azizki, nyota kutoka dugu Burkina Faso, amekuwa akimtesa kule, Manura ameruka wapi? Wananchi, shangwe, kelele, vifijo na ndelemo, moja moja, half time. Bonge la gemu hapa. Aishi Manula amekutana na msumari wa moto kama sio bunduki.